تحرش الجنسي إيه، حطينا خطط حطينا قوانين حللنا شخصية المتحرش حللنا شخصية المجتمع اللي احنا عايشين فيه حطينا هدف للمبادرة حطينا مبادرة حطينا ورشات عمل ناقشنا كثير أمور بتخص المرأة بتخص المجتمع بتخص التقائهم في الوسط إيه، درسنا آلية إنه ممكن ندعو صناع القرار درسنا آلية إنه ممكن نغير القانون لحتى يناصر المرأة في هيك مواضيع إيه، إن شاء الله رح نعمل مبادرة في مركزنا هون تتضمن ورشات عمل تتضمن نشاطات لندعو أكبر عدد ممكن من النساء لنفيدها بهيك مجموعة